tijorat ishini qilsak ham nima ishni qilsak ham uni foydasini tomoniga ko'proq harakat qilamiz so'raymiz ha ho'p bozorga rossiyaga yuk olib borayotganlar so'rayapti moskvada qalay narx yaxshimi desa yo juda yaxshi emas desa bo'ldi moshinaga telefon qilib sankt peterburgga hayda deyapti ana shu yerda yaxshi ekan deydi yo bo'lmasa yerda ham yaxshi emas desa sibirga hayda deyapti yo yerda ham yaxshi emas desa sochiga hayda deyapti to'g'rimi foydasiga qarab yuryapti ozginagina yana qo'shimcha rasxod qiladi-yu, lekin nima qiladi? Sal foyda ko'proq bo'ladi. Ibodatga kelayotganda mana shunaqangi foydalarni izlab topish kerak. Masjidga kirganda dunyoviy so'zni so'zlash yaxshi emas ekanmi? ana shu kunda nima qilish kerak o'zini himoya qilish kerak shuning uchun tasbehni olamizda bugun hoji onalarimiz hoji buvalarimiz bizga tasbeh tarqatsa uni moshinamizga ilib ko'rgazma qilib yuribdi cho'ntagimizda tasbeh yo'q cho'ntagimizda chuqalasa nos qovoq chiqyapti bu rost gap bu shunaqangi masjidga kelayotganda tasbehni olsa bunday cho'ntakda chiqib olsa nosqoq o'rniga tasbeh chiqsa astag'firulloh deydi mana masjidga kelib o'tirganda amri malik bo'layotgan bo'lsa quloq solinadi yoki bo'lmasa o'sha tasbehni oladi yoki bo'lmasa mana tasbehlarni kimlardir ehson qilib o'sha masjidda shu odamlar kirsa tasbeh aytib o'tirsin deb tasbehlarni qo'yib qo'ygan oliy tasbeh o'qib o'tirish kerak yoki bo'lmasa suhbat boshlangunga qadar imkoni bo'lsa nima qilish kerak qazo namozini o'qish kerak nafl o'qish kerak rosa ham o'zini gapdan tiyolmaydimi shu namoz o'qishga o'tib olsa uni orqasiga kelgan odam namoz o'qiyapti ekan bu bilan gaplashmayman deydi u ham bir narsa bilan ovora bo'ladi biz bugun masjidga kirdikmi bo'sh bo'lib qolding darrov telefonni shart olyaptida internet yo telegram yo instagram yoki facebook yoki twitter mana shunaqa bo'ldi dunyoni yoqqa tashlab kirish kerak ko'chatga yoki bo'lmasam o'sha ekkan urug'imizga suv kerakmi hozir hammamizga suv kerak chanqayapmiz bizga hali o'g'it kerak emas hali bizga avvalambor chanqog'imizga shifo kerak chanqoqni qondirish kerak o'shani harakatini qilish kerak